uns psicopatas aqui no... Não, não, não, não, no, Não, ah, nada não. É dois psicopatas aqui no... Jogando cimenteiro no motoprato. Bala? Não, no caso desse daqui, ó, o coletinho, ele é cagão, tá ligado? Ele é treino. Cadê? Cadê o quê? Bala. Bala? Ah, vê se não tá lá embaixo. Tá? tá. No porão? Oi? Dá um abracinho aqui, ó. Ah, tá com o virado pra mim. Ele é, é bem. Ele, ele é bem gay, né? A lesma também não me come. Eu, eu, posso, eu posso empurrar a lesma. Oh, chega Eu vou matar a ele. Oh, não, não, Confia. Ó, oh, vem aqui. Vem aqui. Peraí que eu tô... Moleque, por que esse bicho tá correndo rápido aqui? Ah, ele tá indo atrás dos amigos dele, ó. Não atira, tá? tá fraca. Pô, que senha que é aqui? Tem que colocar um cartão aqui pra abrir essa porta. tu gastou as minhas balas? Eu? É? Não. Gastou sim. Quanto? Se tu nem me deu bala ainda por cima. Si. Tô. Então vem aqui pegar essa pistola que tem bala. Não basta a bala, cadê tu? Cadê tu? Aqui, ó, no corredor, onde que tem as coisas na porta, aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Aqui, ó aquela, aquele negócio que tem que botar alguma senha, alguma coisa aqui na porta, né? Que tem pura a tua. Tá, vem aqui então. suas costas. Vem. Pega Hã? Não tem bala nenhuma. essa merda dessa pistola, cara? Não sei. Cadê minhas balas que tu falou? É, não tem. Agora tu vai me devolver minha doce. Não. Bala é minha porque eu encontrei as balas. Gato, ah, mó, mó lerdo aqui. Ai, conseguir me mudar. Ah, Zombie, não me segue. Não me segue, Zombie. Deixa que uma pilha pra mim. Eu tenho pilha. Así que. Pues, скачок или прямой. no chão. Eu vou tirar esse bicho que eu sei. Só não atira em mim, tá? Como assim, Ah, não, velho. Atirei sem querer. Tu matou o bicho? Não. Ai. Olha o bicho aqui. Ah, não. Cadê o bichão? Não sei. Eu vou aqui nesse outro lado. Tu tá gravando? Ah, tá. Ó o bichinho aqui, ó. Será que eu tiro esse bichinho? Não, não vale a pena não. Tá ele nem fez nada, moleque. Mas ele é feio. É igual tu. Não, é igual os dois, porque os dois tá com a mesma skin. Eu tô gastando ban. Eu escutei daqui, homem. Daqui. um respiro é mesmo. largou alguma coisa no chão. Né? Fui eu, o relógio. Quero matar o bicho. Para de Acertei o bicho. Um tranquilizante. Toma na cara. Acertei na cara dele. E acabou as malas. Tu quer 12? Não, ah, tu não tem bala? Tenho. Então passa aí. Eu tenho 60 balas desse aqui. Confia. Então, eu te passo as balas. Cadê tu? Mas tá, por causa que daí eu vou ficar com a outra arma lá. Balance short. Eu tô aqui, ó. vem, vem lá na. Vem lá na. Vai lá na câmera Eu tô perdendo. Sai da câmera Olha pra trás. Acho como que tu entrou aí? Cadê? Renunciei tudo lá embaixo, tá? tá que mentiroso, nem tem bala essa 12, aí. Agora eu tô com a pistolinha, agora eu tô com 28 balas na pistolinha. Com pistolinha? Qual pistolinha? E eu tô descendo lá embaixo. Ai, eu na eu subi. Meia-noite eu subi. Ah, abri aqui, achei o cartão laranja. Se não for laranja, é amarelo. Aqui tem uma chave. Luciano deixou lá embaixo. Agora, não, vem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu acho que esse cara cartão tá aqui, ó. É o único que tem, ó. Tem que apertar nesse negócio. Agora, eu vou ver aqui. Aí, um dardinho. Adivinha aqui que deu? Acabou a, a bateria. É. Procura Também tu nem pega a pilha, né? Eu pego! Então, é Aí foi. Então, é Deu. Eita! Claro! Maravilha! Eu também preciso de tenho duas. Achei uma bala vermelha. Ah, isso é da minha arma. Era em, era em retângulo ou quadrado? Quadrado. choro no banheiro, né? É. Tá, por que tu gastou bala? Não, eu preciso, eu preciso de pilha. Tu tá na câmera. Vem na câmera 4. Tô que vendo.

Фу. Не надо. Наконец, выводите нам. А? 信 precisa deixar muito abrir lá, aquela partezinha ali. Nem precisa aquela partezinha pra abrir. Não sei pra que preciso. Opa, abriu. trabalha com tudo. Tá, aqui tem pilha. Aqui é cartucho. Munição. que meu irmão tava chamando ele. Meu amigo agora foi pra lá. Pense no moleque tímido, mano. Eu tava lá, né? Ele tava aqui, aí meu irmão chama ele. Aí ele, aí ele foi pra lá falar com ele. escondido. Cara tímido que não quer aparecer no vídeo, não quer falar nos vídeos. Oh. Cara, só preciso de mais dois pedacinhos de código. 茨城。 três cinco zero setenta Já dá para zerar, já dá para zerar. Três, é só tentar. três cinco zero setenta iść tak mi kamerą. Três cinco zero setenta, né? Três cinco zero setenta, três cinco zero setenta, três cinco zero setenta. Agora só lembrar três cinco zero setenta, três cinco zero setenta, três cinco zero setenta, beleza. Deixa que eu sou tanto, moleque. Ó. de nessas. Ah, não. Mentira. Ah, tem que ter cartão de acesso aqui pra nada, né? chatice. Eu não gostei disso. Tem que ter cartão da SS. Ai, meu boneco caminha muito, muito devagar. Com lanterna e sem lanterna é a mesma coisa. took sabia que eu tinha chave dali. Dez dardos. Aqui vai ter alguma coisa boa. Não, não tem coisa boa, só tinha uma pilha mesmo. Tá, aqui tem cartucho. Bola de 12, quantas? isso que eu preciso. Pra quê? Pra nada. Tá. Ah, velho, aqui não tem nada. Eu pensei que ia dar uma salinha aí ia conseguir pegar alguma coisa. Tá, chave de fenda, balas, código, tá. Minha missão é encontrar o Ah, é pra cá mesmo. Não me pergunta por que eu disse mesmo, tá? Aqui vai ter, cara, amarela. E eu, eu tava com laranja antes. Aleluia! Mano do céu, que demora pra encontrar só esse cartãozinho. Bora abrir. Peraí. Agora filho do Bill. mesmo lugar, tá ligado? Oh, velho, meu bagulho tá muito bugado. Fica tá puto da hora assim, Tipo, eu tô... Eu tô dando assim, tô dando bum.

Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, foi em todos os lugares, eu não acho. Aqui é um hospital, sincero. Ah, já fui aqui. Pera aí. Existe uma única esperança. Pera. Como tá acabando, deixa eu pegar essa aqui. 18. Deixa eu tava tá com quantas? Bala só tava com 14. Não, tá, agora eu tô com 12, mas eu tava com 14. Gente, eu acho que eu tava. Eu acho que meu amigo tava com aquele cartão. não sei o que que tá dando, que eu não acho aquele cartão. Tá совершенно. acho que dá pra fugir pelo elevador agora. É, dá pra fugir pelo elevador. Só dá uma bisoiada aí. Ignora a música dos fundos. Pera aí. Pera aí. Aqui, eu não sei se eu vi. Ah, não, vi sim. Eu vi tudo daqui. borra, borra, borra, borra, borra, borra. Bora, né? Agora eu já tô, tô ficando com um pouquinho de raiva que não Se não der... Ah, eu não sei. Eu desisto, né? Oi, bicho. Tudo bem? Oi, bichão. Que muro? É lá pra baixo. to the fast